إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلاد سنأتي بمأس لأهل الخلا ونشفي الصدور مسجد قبة الصخرة بنى قبة الصخرة المباركة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 65 هجرية حيث بدأ العمل في بنائها سنة 66 هجرية وتم الفراغ منها سنة 72 هجرية وقد أشرف على بنائها المهندسان العربيان رجاء بن حيوة وهو من بيسان فلسطين ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان وهو من القدس وتعد قبة الصخرة من الناحية المعمارية أقدم أثر إسلامي باق المسجد القبلي وهو المصلى الرئيسي الذي يقف فيه الخطيب في صلاة الجمعة أي المسجد الجامع ولا يزال المصلى الرئيسي للرجال داخل المسجد الأقصى ويوجد فيه المحراب والمنبر الرئيسيان جامع المغاربة يقع جامع المغاربة في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى المبارك جنوب حائط البراق المصلى المرواني بني في العهد الأموي ويتكون المصلى من 16 رواقا مسقوفة و100 عمود حجري يقع المصلى على مساحة أربع دونامات ونصف أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى ويتسع لأربعة آلاف مصل حائط البراق هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى بالقدس أخذ تسميته من ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته ليلة الإسراء والمعراج به ويعتبر الحائط جزءا من سور المسجد ويجاوره مباشره بابه المسمى باب المغاربه وهكذا يتبين لنا ان المسجد الاقصى هو كل ما حواه السور من المساجد والساحات والمعالم الاثريه والاسلاميه كما هو محدد باللون الاصفر ويطلق عليه المسجد الاقصى ويقع في البلده القديمه وتبلغ مساحته 144 الف متر مربع يوجد أكثر من 200 معلم تاريخي داخل أسوار المسجد الأقصى و25 بئرا من المياه العذبة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس فاللهم طهر الأقصى من دنس اليهود وانصر اخواننا المرابطين في ارض المقدس سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس لأهل الخنا ونشفي الصدور بوأد الضلال ونشفي الصدور بوأد الضلال سنأتي إليك نشد الرحال ويعلو الأذان أذان بلال سنأتي ببأس